Astăzi este despre a captiva. Inspirația este de la John Maxwell, care spune că atunci când era tânăr, mergea la conferințe despre dezvoltare personală și era foarte plictisit de speakeri și la un moment dat, într-o bună zi, a fost extrem de captivat de, de un speaker, nu dă numele, atât de captivat încât n-a mai fost atent la cum e îmbrăcat speakerul, la cum să spun, unde se află, a uitat de timp, spațiu și de tot și era extrem de captivat în tot ceea ce spunea uh, și în tot ceea ce transmitea speakerul. Și eu mi-amintesc uh, foarte tare de um, faptul că nu-mi plăcea nimic să fac uh, acum vreo 20 de ani uh, terminam mate și nu-mi plăcea deloc și cea mai captivată mi-am dat seama că sunt de uh, filme, de teatru și Așa am învățat uh, vreo 5 ani de zile <laughs> cum să iau la actorie. Tu de ce ești captivat în viața ta de zi cu zi? Mm. Ceau!